Buenos días, señor presidente. Aquí tiene los periódicos y la lista de llamadas que quedó pendiente de ayer. Nuestras acciones han subido medio punto. Y está aquí el presidente de Nortelecon. Se ha presentado sin tener cita. Dice que es muy urgente, que solo le robará unos minutos. Robarme el tiempo. Mi preciado y valioso tiempo. Dígale que estoy reunido y no voy a poder atenderte esta mañana. Telecita dentro de una semana. Ahora mismo se lo digo. Vuelve aquí inmediatamente lo haya despachado. Tengo unas cartas que dictarle con urgencia. Ahora mismo, señor presidente. Presentarse aquí, sin avisar. Como si fuera el centro del mundo. mismo encabezado de siempre. Pida el informe semanal, bla, bla, bla, bla. Usted ya sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Y acabe el mail diciendo, así que espero con máxima urgencia y prioridad el presupuesto de los nuevos cristales antibalas y de las cámaras del circuito cerrado que se activarán con los volumétricos que escogí. Envíelo ahora mismo al jefe de compras. No quiero demoras en esto. Tenía que haber estado hecho ayer. Hable también con el señor Solís. Dígale que quiero verle en mi despacho mañana a primerísima hora para comentar sobre los nuevos activos que saldrán a bolsa, así como las eh, nuevas opciones de compra y organíceme con el señor Aguirre para mañana a mediodía una comida, para que me muestre en qué consistirá la presentación del nuevo producto a Google. No podemos perder esa cuenta. No podemos dejar que nos la robe la competencia. Y recuérdele mi lema. Si ellos ganan un céntimo, es un céntimo que perderá el bienestar de nuestros hijos. Juan, prepara el Audi. Salgo en 15 minutos. todo saldrá perfecto. Hola, un billete para Barrio del Pilar, por favor. desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso, no hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, receloso. Huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó lo sabe. Gracias. Gracias por permanecer ahí siempre, encerrada, inaccesible para cualquiera detrás de este frío cristal que te guarda como si de una infranqueable urna se tratase. Por facilitarnos el destino todos los días. Gracias por darnos el billete. Gracias. Gracias. Gracias por vuestra paciencia por haber aguantado este pequeño regalo sin protestar, por perder un poquito de vuestro tiempo para que yo recite versos de amor. Pero sobre todo muchas gracias por vuestras risas. Es el mayor de los regalos que yo podía recibir después de este pequeño atentado contra vuestra falta de tiempo y vuestra prisa. Gracias. buenos días. Hola, buenos días. ¿Me das un billete para la estación del ferrocarril? Claro. Muchas gracias. Que tengas un buen día. Adiós. Gracias. A ver, ¿me dejas pasar, cariño? Gracias. Venga, que nos vamos. Bien. Gracias. Hola, buenas. Hola, ¿Qué foto? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Qué pasa? ¿Te veo muy serio? Anda, toma, anímate. ¿En serio? <laughs> Gracias. Anda, tío. ¿Qué? Se me ha pasado la parada. Eso, eso me Madre mía. Ah, ah. No pasa nada. Pues nada, anda un rato. Eso me va a venir bien para el cuerpo. se despierta. <laughs> Eh, ¿Cómo lo sabes? Adiós. Hasta luego, gracias. Señorita Fernández. Señorita Fernández. Fernández se ha ido a tomar un café. Esto es obra de otro terrorista. Nos va a resultar muy complicado acabar con esta revolución. perfecto. La onda expansiva ha alcanzado su objetivo. Quedo a la espera para el siguiente atentado.